السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أصدقائي رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة بهذا الفيديو راح نلعب غير Fortnite راح نغير راح نلعب Internet Cafe تجربة كثير حلوة أنا شفت كثير ناس عم تلعبها وفعلا أنا حسيت إنه فيها متعة جدا إنك تركض ورا الزباين وكانك يعني فاتح فعلا كافيه بالحقيقه وبالك عم تتابعهم وتتابع امور ك business يعني تعتبره اول business بحياتك فعلا فيها شيء جدا ممتع ممكن نلعبه ونجربه هلا خلينا نبلش اول ما نفتحها ونشوف شو راح يفتح شو راح يصير معنا <laughs> خلال الاول بتاعتنا طبعا بالبدايه راح نبلش اللعبه طبعا ما عاد ولا راح اخليك الفيديو تقريبا مدته 20 دقيقه بس حتى نحكي يعني في حال كان الفيديو اطول من هيك فراح اجزه ولا 20 20 20 واذا انتم شايفينه طويل قولوا لي قصروا واذا شايفينه قصير قولوا لي طولوا فشاركونا تعليقاتكم واراكم بهذا الموضوع هذا وخلينا نبلش ومش هات اه يلا بداية خلينا نعمل آه نعمل ستار طبعا بعد ما عملنا ستار هو عم بيقول لي انه بدك تحب تاخذ 10000 تبلش فيها ولا بتحب ب 10000 تدين 10000 وبالاضافه تسمي اسم الكافيه انا من الناس ما بحب الدين خلينا نبلش ب 10000 لانه بالداية 10000 اكيد ما راح اشتري شغلات ما لها فائده وممكن انه اشتري شغلات ما لها فائده وانكسر بالمصاري بس ان شاء الله ما يصير معي هذا الاشي لانه انا حاطط خطه حسب ما شفت الناس بالبدايه راح اشتري انا قطعتين بس وراح على ضوء هدول ابلش اطور الكافيه واشوف شو احتياجات المطلوبه حتى ابلش اطورها هاي النقطة الأولى النقطة الثانية ما بحب الدين النقطة الثالثة بالإضافة إنه وقت نبلش بالرقم الصغير بنعرفش الاحتياجات المكان فنبلش نتطور على هذا الأساس يعني هيك ال business مطلوب والعشرة آلاف دين بعدين بده يصير يتركب علي دين فجوز يصير عليه فوائد وضرائب لأنه تأخرت بالدفع فالمهم إنه بهالموضوع هذا اسم الكافيه رح نسميه سيلفستر طبعا اسم القناة موجود منه المفروض إنه رح نسميه سيلفستر ولا نعمل ستار 1 2 please wait يلا المهم الزبده انه هون لازم تنام وهون مكان وتتبع الشاشه المهم بس معانا انا صوت غريب هنجري اه جوعان هذا صاحبنا وبطيء هذا ليش طول بالك يلا لا بأس فيه والله أمم، اللعب مرة بطيء لو please close ارم ما بدنا كل حال خلينا ناكل آه ما بدي بيتزا يلا هات بيتزا لاني اليوم شق يعني والحين نتعب كتير آه، بس ما في شي تاني طيب خلينا ننزل هذا مو فاتح ولا هون طيب بدنا نطلع الباب آه الباب آه هيو الباب هون غرفة النوم يلي ما لها باب حلو اه هذا هو اه طبعا فكر 233 رقم الغرفة حلو سكر ايش هاي 62 هلا في اول شيء البنت الباركه بدنا نروح نشوف شو وضعها 60 متر يا اخي ليش هيك انت بتمشي شوف شو هذا ال... يعني الغريزة <laughs> ايش شو هذا What the fuck hmm. شكله هذا من اولها يبلش ياخذني على النسوان <laughs> طيب خلينا نروح على الكافيه تبعي اوه شو هاد C4. اوف انطرت انا what the fuck ايش في اوه حلو شيش عم كام خيو ابوه 900 والله حلو ناخذها بس هي شيش بشين شو الدي كيو أربعمية واتنين وخمسين حلو الكيبورد فارا كمبيوتر والله برأيي نشتري من هون أغراض أحسن ما نشتري من الإنترنت ونتكلف ونوجع راسنا طب أنا راح أشتري ال PC يعني أخذه لأنه طبعا أنا استعجلنا شوي لأنه أنا دورته أرتاح <laughs> تنظيف فك كوب كوب كوب يا اخوي كوب اه هي تمام اي ام اندرستاند هاي البوستر هنحطه هون آه، حلو هيك احلى مو انا المهم اشوف المهم انه الزباين تشوف شو هاي الساعة هاي يمكن جهاز المكيف آه المهم بدنا ننظف هاي مثل ما <clears throat> هذا صاحبنا كتير ناس تعمل تنظيفات للمحل انه اول فتحة لنا يعني بتعرف انتو لازم ننظف ونظبط ونحط عطورات ونرش حلوة ونسوي عروض اهم شي نسوي عروض اهم شي نسوي عروض لان العروض هي تجيب الناس صراحة شوف انا وين حاط الكمبيوتر حلو آه طبعا اشتريت ال PC من بره لانه معروف دايما كبداية مستمع يكون هو الافضل آه مو الافضل يعني هو كبداية لانه الاوفر يعني بس ولكن بالمستقبل ان شاء الله بس هيك الله حط جيبنا مصاري واشتغلنا آه نعمل شو اسمه تمام طب وين هاي المساء احسن ما نوقفها ما نقدر هيك توقفها هيك بمكان يا زلمة شو هيك تمام كيو والار خلينا نكمل اغراض الكمبيوتر نشتري الشاشة حلو حلو آه حلوة لما تطلع شاشة PC تطلع شاشة غير شي ايش في عندك كمان للبيع اه الكمبيوتر board يلزم انا بلشت بالخطوة طي غلط لازم ادخل اورجيكم شلون بس شفت في عالم هيك عم تلعب فشفتهم وعروض حلوة مثل ما يقولوا فنشتري ليش ما نشتري نشتري احسن ما يروحوا ينباعوا وبعدين نتندم مثل ما يقولوا اه تمام هلا هون تمام هلا يفارق كيبورد الشاشة تمام بدنا نلق طاولة تعال نشوف ندبر طاولة I need طاولة يا شباب ايش في عندك انت للبيع بيتزا لا لا لا ما بدي ايش هاد اه هذا الهوتيل ما بدي هوتيل ايش هون هاي الطاقة تبعي ايش في هون ايش هون جيد buy power. ايش هاد ما عنده شي شكلنا اشترينا من كل شي من عند صاحبنا خلاص خلينا نروح نشتري طاولة نتصفح الانترنت شغلنا الكمبيوتر خلينا نشوف ايش بدنا نشتري ايش يعني اف اه مشان نسوي zoom start computer. ما عاد يفوت حلو شغلنا الكمبيوتر الحين بدنا نشتري طب ايش في هون اه مشان اغير ال design. حلو هاي هذا مبنى فيه gaming آه، بكير على ال gaming خلينا نمشي نجهز الكمبيوتر اه لا ما بدي اه انا شفت العالم كتير على الويكيبيديا عم تشتغل هلا عندي تقريبا هاي آه، اربع نجوم خمس نجوم فخلينا نشتري من الاربع نجوم طب هي حقها تقريبا 3710 طب خلينا نحسبها بشكل اوتوماتيكي نحسب على النجوم مقسم نشوف انا هي قيمة النجمة تبعيتها اغلى وبنفس الوقت آه، اوفر visual this video for audio only هذه هذه طول لك هلا في هذا 4800 تقسيم خمس نجوم ترجع النجمة تقريبا 960 إيه، استثمار لا بأس فيه 710 تقسيم أربع نجوم ترجع 930 تقريبا نفس الشيء فخلينا اشتري أنا هاد هذا 2700 ألفين وثمانمية تقسيم ثلاثة نجوم ونص تقريبا لا آه، يعني أربعة لا ترجع بثمانمية فاشتري واحد تاني من هاد لنشوف شلون يكون يعني هون ثلاثة نجوم لا خليني على هذا هذا أربعة أفضل آه هون عندنا تقريبا بثلاثة آلاف أربعة نجوم لا هذا أفضل لا هذا غالي أربعة آلاف ليرة أربعة آلاف ومية هنقسم أربعة آلاف ومية تقسيم أربعة ونص آه. آه لحد الآن هو أفضل سعر هاد شو هذا شو يطلع إعلانات هون حتى هون في إعلانات يا زلمة يعني حد الآن أفضل سعر شفته هو هاد فهي نشتري كمان قطعة طبعا يكفي هنسا يعني نحن للبي سي ما اشترينا شيء فخلينا لا نشتري طاولة لل PC ولا اشتري نشتري نسيت ايش لازم اشتري هون وين وين كانت وين هون لا هون اه هون صح اه نحن اشترينا البي سي اشترينا صندوق ما بدي مروحة كرسي طبعا بدي كرسي فخليني اخذ افضل كرسي بارخص سعر يعني هذا مية بنص نجمة هذا بمية ثمانمية لا غالي ميتين غالي تلاتمية غالي والله غالي له طيب خلينا ناخد آه، هذا اللي راح نكسره بعدين والله عنا PC واحد بس ايش آه، بده بده طاولة cancel ماني مصلحة سماعات من مصلحة keyboard عنا فار عنا عنا خلينا ناخد طاولة طاولة بدي طاولة يا طيب ايوه تمام هاي الطاولة وير ال black. طيب حندور على بس ما يكون سرق شيء الحرامي على ارخص طاولة لانه تكون هاي اربعمية وستين اربعة وخمسمية هاي اربعمية وستين هاي ارخص من هاي افضل حلو ميتين يعني هون جت بثلاثمية النجمة لا والله باخذ هذيك اضبط نجمتين هاي طبعا اشتري هاي تمام اتوقع انه الحين لو وصل كل شيء فخلينا نطلع نروح نبلش نطبق الاغراض مثل ما وصلونا وبلش يلا نعم بعد يجي يسرقنا كمان لا احنا مالنا ناقصين كرسي اوه طيب تمام هاتوا خلينا نحطوا هذا جوا اوه يا اخي بدنا الكرسي ما ايش كلهم شدوها ليش شلون كان؟ لا مو اه تمام آه. آه. لك يا زلمة مش هيك ما عم نعرف اه لازم دورة بالاول ما انتبهت على ايدي هيك محطوطات آه تمام هيك تمام خير نجيب التاني نشوف ايش بيك يطلع الطاولة مرة نظبطها ايش طلعنا او الطاولة طيب انا نحط الطاولة هون مع اني هلا بدنا نحط المكيف هون عشان يغطي هون بالنص اه تمام طيب لا تعال تعال روحي تعال تعال روحي روحي تعال حلو حلو سلمنا يعني ها صار التحكم فيها شوي ايزي حلو تمام هلا بنروح نشوف شو كمان عنا هون اه يا تمام اتوقع هاي الغالية صارت هون اوب اوب اوب, أوب. حلو طيب حلو ولا نروح اللي بعدها توبة نعم. اتوقع هاي الماكينة آه زي هنا إيه هي اه زي هي طب طب طب طب هاي آه، زي هي خلينا زي هنا يعني مشان نعرف شلون نحاسب العالم <laughs> تمام nice تسع ماكينة تلت نعم وسعت ماكينة تلت اوه nice والله تسعة لا لا طيب طيب خلينا حتى هون بأنه عندي شوية مصاري بفكر أروح أجيب كمان ماكينة لأن يعني صار عندي ها PC شغال تمام ما هي حاجة سماعات وتمام فخلينا نشتري ماكينة تانية اممم أه، شو هاد شو هاد اتوقع هي مثل بوسترات اه بوسترات مم خليني اشتري هاي ال poster واشتري هاي البوسترات كثير مهمات يعني ب شيء مهم جدا هون المروحة بألف بأربعمية هون ألف وميتين تعطيني جمتين ونص تقييمها طب خلينا نحسب أتوقع إنه هي الأفضل هي غالية كتير هي الأفضل هنحسبها ألف وميتين تقسيم اتنين ونص أربعمية وعشرين أربعمية وتمانين ترجع لوحدها اتنين وستين تقسيم تلاتة ونص ولا أربعة ونص أربعة ونص لا تلاتة ونص آه، ستمية وسبعتاش الأفضل هاي خلينا نشتري هاي اوه طب خلينا نركب هدول لان انا بلشت راح هيخلص اليوم لان هو من اتوقع هو بس مع كل اكل آه يخلص اليوم خلينا نركب هدول اه رحت السقف هاي خلينا احطها بانه رح يكون انتمائنا اغلبيته الاوركيديا فخلينا نركبها هون حلو خلينا نروح المحل التاني نشوف شيء شو اه البوستر وانا هحطه هنا هحطه هنا هحطه هنا هحطه يا زوز وانا هحطه هنا هحطه هنا تمام يعني مش واحد من يدخل بيتفاجئ بهذه الصورة الجميلة تمام حلو هون ايش في كمان عنا اوه اوه طول بالك طب حلو حلو حلو حلو حلو خلينا نحطها هنا اوه طول طول بالك هون نحطها هون يصير عندنا هيك ثلاث ماكينات يشتغلوا بنفس الوقت حلو تمام صار لنا ثلاثة اشتر أمم، كمان مشتري انا نسيت اه poster. حلو اه في عنا poster. طب طن طن هون آه، يا اخوي اه اه هون هيك هيك تمام حلو good nice لانه هون بده يصير هيك واجهة الناس المحل تدخل هيك من باب المحل شايف شلون صورتين جميلة جدا وهي هيك تمام مشان الدخلة امم آه، اتوقع على هذا القدر نكفي خلينا نروح ننام لان راح نجوع وبكره الصبح ما يجي هذا اللي عندي وبلكي هذا يكون نزله كمقطع وبكره نرجع وخلاص هو يكون هون خلينا نروح نحط راسه نومه وبكره الصبح صباح رباح شوف ايش بده يصير ايش قدر غرفتي اه 233 تذكرت بس ايوه 32 ايوه 33 ان شاء الله بكون مخربط خليني اروح اكل آه، لاني جوعان والله جوعان مرة والله تعبت طيب باخذ هاي اه ما شبعت يلا يلا يكفي يكفي يكفي بكرة الصبح نلاقي آه، مكان ثاني ناكل فيه وبيكون لهون خلص الفيديو لا تنسى تحط لنا like. اذا عجبك الفيديو اذا ما عجبك الفيديو حط لي dislike مشان نشوف شلون عجبكم هي السلسله ولا ما تعجبكم آه ان شاء الله تكون عجبكم هاي باليوم الاول بالمخ الكافيه شو عملنا وشو سوينا مثل ما كنتم شايفين وان شاء الله بكره هو الفيديو خالص وعملت له مونتاج وجاهز ومرفوع على اليوتيوب وان شاء الله بكره الساعه 6 بينزل الجزء الثاني من الفيديو ونشوفه باليوم الثاني شو عملنا وبس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا